Əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizə çox ləzzətli bir pizza reseptini çəkib göstərmək istəyirəm. Bunun üçün əvvəlcə 2 stəkan ilıq şəkildə su götürürük. 1 çay qaşığı quru maya, 1 çay qaşığı şəkər tozu əlavə edirik və bir qədər gözləyirik. Yarım stəkan bitki yağı, 1 yumurta, 1 çay qaşığı duz əlavə edirik və qarışdırırıq. 4-5 stəkan un götürəcəyik. Hələlik mən 4 stəkanı əlavə eləyirəm. Beşinci stəkanı isə vəziyyətə baxacağıq. Ehtiyac olarsa, onu da əlavə edəcəyik. Bunu əlavə etdikdən sonra yumşaq xəmir alınana kimi yoğururuq. Mən 5-ci stəkanı da əlavə etdim. Xəmiri yoğurduqdan sonra yarım saat ərzində dincəlməyə buraxırıq. Xəmir gəldikdən sonra Xəmiri iki hissəyə böldüm. Bir hissəni bu tavamızda bişirəcəyik və yaymağa başlayırıq. Sizin tavanızın ölçüsünə uyğun olaraq siz də 2 və ya 3 tavada bişirə bilərsiniz. Xəmiri yaydıqdan sonra çəngəllə deşiklər açırıq ki, xəmir bişəndə çox qabarmasın və indi sobaya hardasa bir 10 dəqiqə bişməyə qoyuruq. İndi isə sosumuzu hazırlayaq. Bunun üçün 1 çay qaşığı E, Tomat pastası götürürük və 2 xörək qaşığı su, 2 xörək qaşığı bitki yağı və kək otu 1 çay qaşığı qədərində qarışdırırıq. Rusumuz hazırdır. 10 dəqiqə 190 dərəcəli sobada bir qədər xəmiri qızdırdıqdan sonra çıxardırıq və üzərinə hazırladığımız sosu çəkirik. döşətini əlavə edirik. Zövqə görə, baxın, e, soğan da əlavə eləyə bilərsiniz, amma kimin soğandan xoşu gəlmirsə, məcburi deyil. Duzdan istifadə etməyəcəm, çünki qaynadanda döşətinə duz vurmuşam, pendirdə duzlu olur. Bir qədər təzə nanədə istifadə edə bilərsiniz. Müzik azca kaşar peynirinden istifade edirik. Mozzarella peynirinden de istifade edirik. üzərinə yenidən pendir əlavə edirik. Hazırladığımız pizzanı 190-200 e, dərəcəli sobada 20-30 dəqiqəyə bişməyə qoyuruq. Əziz izləyicilərimiz, artıq pizzamız hazırdır. İndi isə kəsək. pişirin, afiyetle yiyin. Kanalıma abone olmayı unutmayın.